досым сұрап жатса болады ғой практика же теория практика не үшін эми практикада жок мага билбейм практика жагат да хорошо рахмат практика же теория практика эмне үшін? себеби практикада мындай көрүп калмалап иштейсиң практика жаңы нерсе алдыңыз алдыңызбы теориядан билбеген ооба негизи теорияда бул только фактылар менен сүйлөшүп эмне болот анан практика боюнча болсо бул көрүп кармалап анан изилдеп чыкса болот экен рахмат чоң сизге мээрим мен дагы сенден сурап көрөйүн практика жана практиканттар тууралуу эмнелерди билесиң угушум боюнча практиканттар эмгек маянасыз жана тажрыйба алуу үчүн иштешет бирок мен дагы да билгим келет анда эмесе билгим келет рубрикасынан баарыбыз чогуу көрөлү илимбек насиров ош муунун индустриалдык педагогикалык колледжинин экинчи курсунун студенти ал информациялык коммуникациялык дисциплиналар циклы адистигинде билим алат учурда окуу таанышуу практикасын ош принт басмаканасында өтөп келүүдө практикага чейин мен мындай э, немеден сүрөттү койгонду интернеттен алып коюп рамка койгонду анан жазганды эле билчүмүн бул жака келип сүрөттү кырканды аркасында фондорду өчүрүп токсон градуска буруп э, дагы башка кооз кооз нерселерди кошконду үйрөндүм чийип чыгып кайра ә, боеп өчүрүп короче баарын үйрөндүм окуу таанышуу практикасынын күндөлүгү студенттин өзү тарабынан толтурулат жүргүзүлгөн экскурсиялар жана аткарылган жумуштардын күндөлүккө түшүрүлгөн жыйынтыгы практика жетекчиси тарабынан жумасына бир жолу кол коюлуп бышыкталат практика аягында студент өтөгөн жерде окуу таанышуу жумушуна мүнөздөмө алуусу милдеттүү убагында өтөгөн студент отчетун коргоого киргизилбейт техникалык адистиктер бөлүмүндө негизинен төрт адистик бар Э, тосвт пафтас асои э, пи адистиктери бар э, ал жерде адистиктер ушул окууга тапшыргандан баштап бүткөнгө чейин эки жолу практикага чыгышат экинчи курсунда төрт жумалык практикага окуу өндүрүштүк практика андан кийинкиси бүтүрүүчү курсунда үчүнчү курста квалификациялык практикага чыгышат алты жумалык мөөнөттө ар бир адистиктин өзгөчөлүгүнө жараша атайын жумушчу программалар силабустар практикага тиешелүү баалоо каражаттары түзүлгөн студенттердин окуу таанышуу практикасы адистери даярдоо эң бир маанилүү орунда турат бул практиканы өтөөнүн бирден бир милдети атайын мекемелердин уюмдардын жана ишканалардын биринде алардын ишмердүүлүгүн жана иш тажрыйбаларын үйрөнүү менен студенттердин окуу жайда алган теориялык билимин тереңдетүү жана бышыктоо болуп саналат ош мамлекеттик университет менен келишим декабрда түзгөнбүз февралдын ортосунда практиканттар келе башташты алар аябай жакшы көрсөткүчтөрүн көрсөтүштү аябай жоопкерчиликтүү практиканттар экен жумуш ордундагы инструктажды инструктаж менен тааныштырдык бизде бир ай э, жүрүштү практиканттар corl фотошоп программалары жөнүндө кеңири нольдон баштап үйрөтүлдү Э, атайын тапшырмалар берилип жатты ошол тапшырмаларды ар бир практикант аткарып э, бизге жыйынтыгын көрсөтүп тапшырып жатышты практика өтөө программасынын жана кошумча жетекчилердин көрсөтмөлөрүнүн негизинде отчетту студент түзөт күндөлүк жана отчеттордо өтөгөн жердин мөөрү басылбаса студент практиканы коргоого киргизилбейт жана кабыл алынбайт практиканын программасын аткарбаган жумушу боюнча терс ой пикир жана коргоо учурунда канааттандырарлык эмес баа алган студент каникул мезгилинде кайрадан экинчи жолу практикага жиберилет бааны мына жакта аткарган ишиме карап коюп атышты бул жакта э, бир ишими э, бир бир сааттай отуруп жасап бүтүп аттым ошого карап баа коюп атышты анан мүнөздөмөнү мен иштегениме карап бул жакта кылган иштериме карап жазып беришти индустриалдык педагогикалык колледжи учурда он адистик боюнча билим берет алар экиге бөлүнөт педагогикалык жана кесиптик техникалык учурда колледж он алты мектеп менен келишим түзүп жалпы экинчи курстун үч жүз кырк беш студенти окуу өндүрүштүк практикага чыгып келди ал эми үчүнчү курстардын эки жүз жыйырма тогуз студенти май айында квалификациялык практикага чыгышат